Hanukkah ist ein Lichterfest, ein Lichterfest der Wunder. Eine Kerze sollte einen Tag brennen und hat acht Tage gebrannt. Und so wünsche ich uns unerwartete Wunder in dieser finsteren Zeit.